Ahora buscamos una manera. Mira, ahí está. ¿Lo ves en el cielo? Joder, ese sí que se divierte, ¿eh? Madre mía. ¿Por qué me hace este miedo este? Ahora